English ESSEC Экспресс Супер Современный Эффективный Курс Хочу все знать. Добрый день. Меня зовут Пит Горбатюк, и я Рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня у нас урок номер 23 и его тема «Без этих фраз не обойтись». Хочешь знать английский? Значит, этот курс для тебя. Знание английского поможет тебе стать авторитетным, независимым человеком. Знание английского – это получение информации. Надо всегда помнить, что тот, кто владеет всей информацией, тот владеет всем миром. Дорогие друзья, переходим к отработке слов, словосочетаний в этом формате. Название «Знакомство» Без этого в английском языке ну никак не обойтись. Надо представиться. Итак, первое словосочетание «Меня зовут». Например, «Меня зовут Ольга». My name is Olga. My name is Olga. Ударение на «не». My name is Olga. My name is Olga. Я из России. I'm from Russia. I'm from Russia. I'm from Russia. Очень приятно. Very pleased. Very pleased. В конце д. Язычок к небу, к зубам к верхнему. Д. Попробуйте так сказать. Very pleased. Трудно, но надо. Аж язык будет ломать. Pleased. Pleased. Pleased. Я рад встрече с вами. I'm glad to meet you. Буквально я есть, glad рад, что сделать? To meet, встретить, you, тебя. I'm glad to meet you. Язычок glad тоже кверху, туда, к небу. I'm glad to meet, тоже т. Язычок к небу you. I'm glad to meet you. Получится, все получится, дорогие друзья. Рад познакомиться с вами. Это тоже, что и предыдущее. Я рад встрече с вами. Можно и по-другому сказать. Nice to meet you. Nice to meet you. Хорошо, буквально to meet, встретить you, тебя. Я бы хотел. I would like. Я думаю, что мы уже эту фразу хорошо изучили. Только повторять ее. Я хочу, я бы хотел. I would like. I would like to meet you. Я бы хотел познакомиться с вами. To meet – познакомиться с вами. To meet. To meet можно и говорить встретить вас. Это одинаково переводится to meet познакомиться или to meet э, встретить вас you to meet you В этом формате мы отработаем приветствия, которые нам необходимы, когда мы находимся в э, англоязычной э, среде. Итак, здравствуйте! Hello! Hello. Здравствуйте. Hello. Ударение здесь на О. Hello. Доброе утро. Good morning. Good morning. Ударение на мо и протягивать. Good. Язычок к небу. Good morning. Morning, ударение на мо. А в конце нинг, твердое и, и в нос говорит. Good morning. Вот так. Morning. Morning. Мо протяженность должна быть. Morning. Это очень хорошо надо отработать, потому что это встречается проценту ну, 70 в приветствиях. Когда мы встречаемся с кем-то, и надо поздороваться утром. Итак, good morning. Добрый вечер. Good evening. Тоже протяженность. Evening. Good evening. После и протяженность. Good evening. В конце в нос. Ing всегда в нос говорится. ив, Evening. Привет. Хай! Ну это кого хорошо и давно знаешь, которого считаешь своим другом, поэтому приветствует кратко так. Хай! Хай! Как ты поживаешь? How are you? How are you? Как ты поживаешь? Или буквально как есть ты? How are you? Получается how are you? Конфетку. В этом формате, дорогие друзья, мы поработаем с таким термином, как прощание. Итак, первый. Спокойной ночи. Good night. Good night. Good night. Следующее. До завтра. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Ударение на мо. Tomorrow. See you tomorrow. Буквально видеть тебя завтра. До завтра. Пока. So long. So long. Пока может быть See you later. Вот самое нижнее. Самое нижнее. See you later. See you later. До свидания. Goodbye. Goodbye. А можно просто говорить bye. Bye. И так говорят. Goodbye. Это правильно. Но чаще всего bye. И будь здоров. Смотри, не кашляй, выздоравливай прекрасный. В этом э, формате мы работаем с таким термином, как вежливость. И первый – спасибо. Thank you. Попробуйте так сказать. Thank you. Кончик языка между зубами. Продвиньте его туда. Thank Thank, thank you. А мы чаще говорим русскоязычные thank you, thank you. То есть, как русские говорим s, так и английское. Это неправильно. Язык между зубами поставьте и скажите f, f, thank you, thank you. Или просто thanks, thanks, thanks. Кончик языка между зубами. Thanks thanks в конце s. Можно и так с благодарение одним словом. Thanks. Или thank you. Thank you. Ударение на с. Thank. Thank. Thank you. Дальше. Извините. Как сказать извините? Sorry. Sorry. Ударение на о. Sorry. Извините. Excuse me. Excuse me. Извините. Excuse me. В первом случае, извините, sorry. Это когда вы причинили кому какие-то неудобства. Может, кому-то вы дверь не отпустили в метро и кого-то стукнуло. Может, тронулся этот поезд или автобус или что-то другое, и вы на кого-то э, своим телом навалились, может кому-то ногу прищемили, и, да мало ли что может быть. Поэтому это краткое, извините. Sorry. Sorry. Ударение на О. Sorry. А если мы обращаемся к нему то кому-то с какой-то просьбой, ну, там, excuse me, скажите, какое время. Excuse me, скажите, как добраться. Excuse me, где ближайшая остановка. Excuse me, э, во сколько начинается кинофильм и так далее. Когда мы с просьбой какой-то, мы кого-то прерываем, может кто-то читает, может кто-то куда-то спешит, мы не говорим ему sorry. Sorry, когда мы извиняемся за то, что мы причинили какое-то неудобство. А excuse me, это извините меня, будьте добры. Вас не затрудняет, если я к вам обращусь с какой-то просьбой, что-то спрошу. Это будет excuse me. Вот на улице это часто бывает excuse me, и задаете вопрос, что вам нужно. Извините меня. Можно сказать, excuse me, please. Извините меня, пожалуйста. И дальше такое же слово, пожалуйста, please, please. В данном случае, извините меня, пожалуйста. Вы не подскажете, где находится то-то, то-то, то-то, пожалуйста. Или, пожалуйста, скажите мне, а где есть то-то, то-то, то-то. Это вот please. Дальше. Простите, пожалуйста. Вот как раз о том, что я говорил. Это когда мы с просьбой обращаемся к кому-то. Мы не говорим sorry, а excuse me, excuse me. И дальше многоточие. Высказывайте свою просьбу. Я хотел бы спросить, как доехать до центра города. I would like, допустим, э, э, to go to the center of the city. Как доехать до центра города? Или как добраться до города? I would like to get to там, библиотека, library или другое. Извините, пожалуйста. Просьба. Это то же самое. Excuse me. Если мы обращаемся с просьбой какой-то, то не, не думайте сказать извините, sorry. И, и дальше говорите э, о своей просьбе. Только при просьбе говорите excuse me. Хотя по-нашему выходит «простите, пожалуйста, excuse me» и «извините, пожалуйста, excuse me». В английском нет. Если с просьбой, запомните «excuse me». Если вы в чем-то виноваты, что-то такое, другое, третье, четвертое, пятое, «sorry», «sorry». Ну и э, «добро пожаловать». Это не «please», как мы думаем «пожалуйста». Нет. «Добро пожаловать» – «welcome». Welcome – это добро пожаловать. А пожалуйста, please. Пожалуйста, дайте мне эту книгу. Пожалуйста, дайте мне билет. Или так далее. Пожалуйста, я бы хотел то-то, то-то, то-то. Это please. Вежливое такое обращение. В этом формате мы отработаем с вами согласие. Это часто бывает мы должны с чем-то соглашаться. Итак, я согласен. I agree. I agree. Я согласен. I agree. Хорошо. Good. Good. Можно сказать окей. Okay. Окей. Okay. All right. All right. Иногда говорят well, тоже хорошо. Good, okay, all right. All right это буквально все правильно. All right. Well, хорошо. Да. Yes. Yes. Конечно. Certainly. Certainly. Может быть еще of course пишется of, а читается of course, of course, of course. Это вот так, если по-русски. Course, буквально буквы. Source, source, source. То есть of course, of, of course. Мне надо было написать, конечно, это. Ну, ничего страшного. Конечно, значит certainly или of course. Я могу. Как сказать по-английски? I can. Я, э, I can это не только я могу, я умею. Я умею читать, я умею писать. Это надо знать хорошо и запомнить. Я могу читать, я могу писать. Я могу кататься на коньках. I can. Или умею кататься. Это то же самое. Can – это могу и умею. И он может, и она может. Кстати, если она может, she can. В конце модального глагола s не ставится – во всех глаголах, если местоимение есть он, она, оно, в конце глагола основного, который идет с местоимением, ставится s в настоящем времени. Он читает he reads, она читает she reads. Но если он может или он умеет, будет he can. Она умеет или она может she can. Мы можем we can, они могут they can. Я могу, I can. Я умею, я, I can. Вот работали. Я смогу. Или я сумею. Согласитесь, что это предложение сложное такое. Я смогу, это не значит, что я могу. Я могу, это в настоящем времени. Я умею, I can. Я могу, I can. Это настоящее время. А я смогу. А как сказать я смогу? Я сумею. Это сложно сказать. Если вы думаете, что, может, кто-то не знает, что я смогу это будущее время, я сумею это тоже будущее время. Если мы скажем I will can, это грубейшее нарушение. Не может модальный глагол can идти рядом с will. I will can. Никогда так не бывает. Это грубейшая ошибка. Еще надо помнить, что после элемента will никогда ту не ставится – I will do. Никогда. Только I will read. Я буду читать там. I will write. Я буду писать. Я буду бежать. I will run. И так далее. Итак, значит, чтобы сказать «я смогу», «я сумею», будущее время нужно элемент will. Но это не глагол. Потому что если глагол, то мы думаем, будем думать, что уже предложение сказано. Но can после will никогда не ставится. Поэтому англичане придумали и заменили его be able. То есть глаголом выступает глагол be, а will это элемент. А если был бы will глагол и be глагол, то вы знаете, что я буду что делать? Надо было ставить to, а to не ставится здесь. Поэтому глаголом выступает be, а элемент, который формирует будущее время, это will. И получается, я буду быть все смочь able. Это надо просто запомнить. Я смогу. I will be able. Я сумею. I will be able. То же самое. Но нельзя сказать I will can. Это вы запомнили, я думаю, навсегда. А я не смогу, ну, мы, наверное, отработаем чуть-чуть попозже, прямо в следующем формате за этим. Теперь я мог бы, I could. Я смог бы, I could. Это прошедшее время. Это тоже надо помнить что я смогу, я сумею, это будущее. А я мог бы, я смог бы, он мог бы, она смогла бы. Это все прошедшее время. I could. Can – настоящий, could – прошедшее время. Could – прошедшее время. Could you help? Кстати, вот это could you help me? Не могли бы вы помочь мне? Оно вроде как прошедшее но оно употребляется на и в настоящем времени, потому что мы сейчас обращаемся. Но запомните, я мог бы, I could, я смог бы, I could. В предыдущем формате мы отработали согласие. В этом формате мы отрабатываем несогласие. Итак, первое – нет. No No. Нет. Буквально вот есть not, а есть no. Вот это краткое no соответствует нет нашему. То есть как бы абсолютное отрицание. Нет, спасибо. Как сказать? No, thank you. Это когда ты не, со, вы не согласны с чем-то, вы что-то не хотите. Вы говорите, нет, спасибо. No, thank you. Нет, спасибо. Вас там приглашают, что-то, вам что-то дают, вы отказываетесь и говорите No, thank you. Нет, спасибо. Я не могу. Я не умею. В предыдущем формате мы говорили я могу, я умею. Как мы говорили, это будет я могу, I can. Я умею, I can. Я умею читать, я могу читать, I can. Здесь отрицание. Здесь просто добавляем not. Я не могу будет I can not. Я не умею тоже будет I can not. Или сокращенно я не могу. I can't. I can't. Я не умею. Ну, то же самое. I can't. Настоящее время. Настоящее время. В следующем словосочетании я не смогу. Здесь будущее время. Я не сумею. Тоже будущее время. В прошлом формате, предыдущем, мы говорили «я смогу». Мы брали «я», потом элемент «will» и «смогу» «be able». То есть «I will be able». Я смогу. «I will be able». Я сумею. Здесь отрицание. Что делаем? Да только после will вставляем просто отрицание 0. И все. Итак, я не смогу в будущее время. В отрицании. Значит, элемент will. I will. В отрицании. Not. Смогу. Be able. Be able. Can нельзя вставлять. Can не вставляется. Will и can не сопутствуются, не употребляются. I will not be able. Я не смогу. I will not be able. Я не сумею. Дальше. Я не мог бы. Я не смог бы, это прошедшее время. Там мы говорили I could я мог бы или I could я смог бы, прошедшее время. Здесь просто добавляем после could not и все. I could not я не смог бы. Или I could not я не мог бы. Я не мог бы, я не смог бы. I could not или I couldn't. I couldn't или полностью I could not. Я не смог бы. Я не мог бы. Вот и все. Это прошедшее время. Я не согласен. I don't agree. I don't agree. Я не согласен. I don't agree. А она не согласна как будет? She doesn't agree. She doesn't agree. А мы не согласны. We don't agree. We don't agree. Дорогие друзья, наш урок приближается к концу, поэтому, как всегда и обычно, необходимо кратко повторить пройденный материал. Итак, здравствуйте, hello, hello, доброе утро, good morning, Good morning. Добрый вечер. Good evening. Good evening. Привет. Hi. Hi. Goodbye. Прощай. Вот до свидания. Goodbye. Goodbye. Ну или прощай, Прощай, можно так сказать. Пока. So long. So long. Или see you later. See you later. Пока не увидимся буквально. До завтра. See you tomorrow. See you tomorrow. Увижу тебя завтра, если так дословно переводить. See you tomorrow. До завтра. Спокойной ночи. Good night. Good night. Меня зовут. My name is. My name is. Я из России. I'm from Russia. I'm from Russia. Или I am from Russia. Очень приятно. Very pleased. Very pleased. Рад с вами познакомиться. Nice to meet you. Nice to meet to you. Или I'm glad to meet you. Не имеет значения. Формы вежливости. Спасибо. Thank you. Thank you. Или просто thanks. Thanks. Thanks. Извините, я вас чем-то обидел. Sorry. Sorry. Простите меня, пожалуйста. Excuse me. Excuse me. Ну и высказать просьбу. Пожалуйста, please, please, please. Я могу. I can. Я умею. I can. Я смогу. I will be able. I will be able. Я сумею. То же самое. I will be able. I will be able. Я мог бы. Я смог бы. Прошедшее время. I could. I could. Согласие. Да. Yes. Yes. Хорошо. All right. Good. Okay. Well. All right. Good. Okay. Well. Я согла согласен. I agree. I agree. Я согласен. Конечно. Certainly. Certainly. А может быть, of course. Of course. Несогласие, отказ любой. Нет. No. No. Нет, спасибо. No, thank you. No, thank you. Я не могу. В настоящее время. I cannot или I can't. Я не умею. I can или I can't. Я не согласен. I don't agree. I don't, I don't agree. Я не смогу. Я не смогу. Я не сумею. Будущее время. I will not be able. I will not be able. Я не сумею в будущем что-то сделать. I will not be able. То же самое. I will not be able. Я не смогу, я не сумею. I will not be able. Я не мог бы, я не смог бы. Не смог бы. I couldn't. I couldn't. Я не мог бы, я не смог бы. I couldn't. Мне нужно. А, это уже мы не будем, наверное. Я думаю, что хватит, достаточно. Дорогие друзья, на этом наш урок завершен. Э, хочу сказать, что вы были на канале The English и с вами был Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, пожелания, различные недостатки, если есть. Для чего? Для наставления, для вразумления и исправления. Всего вам доброго, всего хорошего. See you later. So long. Пока!